Salut! Astăzi este despre a răsplăti și în dicționar este a da cuiva o recompensă, o plată materială și morală. Uite, un autor spune așa, să practici orice artă, nu contează cât de bine sau rău o faci, dar este o modalitate de a face sufletul să crească. Deci, fă -o. Ehm, eu am început să cânt și să pictez și mi se pare genial. Mi-am adus aminte când eram mică, poate mi-au fost retezate aripile ehm, prea devreme pentru aceste două arte și acum mă recuperez. Hai răsplătim uh, practicând măcar una, măcar un sfert dintr-o artă de când eram mici, de atunci de când poate ne-am fi dorit și n-am avut. Uh, răsplătește-te pentru că meriți. Ceau!